Okupazio bulegoarekin pixkot ikusten genuen beharra edo nolait, baina jende batzuk eh, okupazio esperintzia ezberdinetik entozenak ez, eta alde bat ikusten genuen eh, donosti, bueno, giri asko eta bezala, etxe utx asko daudela, baina okupazio zain beste, ez nola bait, eta ikusten genuen ere beste aldetik ere beharra ere pixko bat eh, okupazio mugimenduan okupatzen egitako jende bat ere topaku, topagune bezala edo topagune moduko bat osatzea eta baita ere egon daitezkeen egon diren okupazio ezberdinak ere saretzeko eta koordinazio minimoa bilatzeko baita ere e, ikusten genuen behar bat izan zen ere okupazio hori nolabaiteko legitimitate sozial bat ematea, ez? Eta hori bultzatzea, ez? E, maia kale maila batean o maila sozial batean, ez? Eta pixkot horiek e, gehien bat izan ziren beharrak. Kontutan hartu behar da ere, krisi ekonomikoak ere, bueno, pixkoat negitibitate nolaiteko handiagoa eman, eman zan diola okupazioari eta hori ere e, argiratu izan zen, ez, stop desauzioz ere, e, torri izan da bileretara eta eta bueno, gai horrekin ere nahiko nahiko harrera soziala izan izaten ari da momentu. Eta pizko beharrak hoien guran alde batetik e, etxe utzen kopuru handia, ez? Eta okupazio gutxiago, osa gutxi daudela eta bestetik ere sozialki ere nola baiteko bai legitimizazio eta bai ere okupatzen ibiritako jendea edo okupatzeko dagoen jendea pixkot saretu edo koordinatu edo pixkot elkargune eta topagune izateko aukera izatea, ez? Eta baita ere artxiborako, materialako eta barreko topagune izatea. Eta hasi ginen eta pixkot barne lanetan ginen definitzen zein helburu, zein nolako izaera izango zuen, eta hortikan ere hasi ginen zabaltzen jendeari alik eta jende, jende gehien izatea, izateko eta parte hartzen izateko, ez da? Eta gaztetxeia izatu genien, donostiko gaztetxei, donosti aldeko jendeari ere, ez bakarri donosti baizik eta lezon ere, ranin eta bar eta bar. Bueno, ba, pixkotor, e, eh, alde batetik bai juridikoa eta bai teknikoa ez, nola bait eh, maila juridiko batean ze ondorioak izan egon daitezkeen, zer erratu daitekeen, ze nola jendeak ere beldurtzen duna hori da, ez? Bat, eta maila tekniko batean ere edo zein motatako duda gehien bat, ez? Osea, ez da bakarrik e, maila juridiko horretan geratzen, baizik eta eratago, ez? Pues, ze, ze, e, bizilagunekin e, trataera edo pixkot maila politiko batean ere agian, jendeak nola bait, guk aldugun eurrean jendeak eskatzen diguna, ez? Osea, tekniko juriko eta baita ere esparrut esparro hoietatik garatago dijuana, ez? Ba, egia san nahiko jende anitza eta asko lehen alpatu bezala asko etorri da eta eta gehien bat, bueno, ez eh, berraiz de tezik bera bai, baina baina bueno, eh O, esan duan bezala oso anitza, oza, langile, ikasle, baita ere ez donostiko jendea bakarri baizik eta donosti aldeko jendea, ez eta ja, alde horretatik oso pozik gaude, e, ikusten nabaritzen da nolabait e, okupazioaren e, eh, hildoa edo nolabait e, okupazioaren autua aurrera joala, ez? Jendearen artean ze eta jendean hitzaren artean, ez bakarrik oso markatua dagoen pertsona profil batekin, ez ez. Osea, alderkatu nahi dugu oso anitza dela eta eta asko, da, autua gero eta gehiago zabaltzen ari dela, ez? Ba, gu hor printzipioz beti ere, bueno, nolabait, eh, etxe bakoitzako, gaztetxe bakoitzako bere dinamika ditu eta bere erabakiak, eta guk bai, e, aholkularitza eske bat oste, maia batean, ari ez, emango benio tekniko guk aldugun eurrean ez da, o, eh, posible dugu zerbait trukatu. Baina guk e, gehien bat egingo genuke da, bai difunditu eta saiatzen el, lehen aipatutako helburutako bat saretze hori nolabait baita izango bazen eta hori guzti hori, ba ere hori zabaldu sare horren artean, ez? Piskot, e, e, indarra, osea, desalojo, desalojo arriskoa zabaltzeko, ezta. Eta aldo hartetik hori, aholkularitza nahi baute, ba, noski baiet, baina hori beraiek ere erabaki beharko dute beraien etxe edo asambladetan, gaztetxe asambladetan, eta saretze edo zabaltzea dugari gabe.